em semblava molt important poder tenir sinergies amb els punts propers i amb companys, i amb col·legues, i amb administració. Llavors doncs, eh, em vaig oferir el nostre centre, que a més també per presentar-lo en societat, que encara no havien tingut l'oportunitat, i aprofitant això també celebrar que portem 10 anys com a punt òmnia. Llavors eh, la jornada s'ha desenvolupat molt agradablement, hem tingut ponències força interessants de companys com Cervemakers, eh, projectes europeus, hem pogut lluir el centre, o sigui que tot perfecte, ideal. Em serveix per relacionar-te amb els altres, eh, els altres dinamitzadors de territori i bueno, sempre adquireixes noves, eh, noves eines, nous coneixements que t'ajuden, que et donen noves idees. Bé, la jornada està bé perquè ens serveix per retrobar-nos amb, amb altres companys perquè és difícil que ens trobem i aquestes jornades ens ajuden a compartir també idees i projectes que s'estan fent. De vegades també amb la feina tens la dificultat, et centres molt amb la teva feina i no veus, deixes a veure el, el, el que fan els teus companys. Fins i tot hi ha hagut companys eh, nous, per exemple ha vingut una companya del Papiol que ha tingut l'oportunitat de fer xarxa perquè no és nova i necessita pues, tenir aquests contactes. Bàsicament és aquest el, el major interès, el poder veure companys que normalment ens, ens trobem online i és important el contacte físic per poder intercanviar experiències i bueno, per tenir cara i ulls d'aquelles persones amb les quals tenim contacte habitualment